Привет. Привет. А, как тебя зовут? Дэнни Блейз. И как у Дэнни Блейз дела? Все супер. М -м, а почему ты в таком красивом наряде? Так скоро Новый год. Новый год. И что мы будем с тобой делать? Мы будем готовить оливье. Оливье, говоришь? У меня что-то есть для оливье. Смотри. Угу, такой большой. Ну да, как ты любишь. И как ты думаешь, нам с тобой хватит сил? Я думаю, что позову подружку. А. Привет. Привет. И как зовут твою подружку? Шаризель. Шаризель. Для Шаризели у меня тоже что-то есть. Интересно, что же это? Ну, не знаю, не знаю, но наказание точно. О, я очень люблю, когда меня шлепают. Да, mm -hmm. но в этот раз ты ошиблась. Вы будете резать огурцы. Mm -hmm. такие маленькие ручки, такой большой нож. Дэми, покажите, как вы умеете резать большие огурцы. О, Дэми. God damn, что ты делаешь? Я очень пылкая малышка. Дэми, ты давно, наверное, не готовила. Никогда. Время, осторожнее пальцы. Они а нам еще понадобятся. Огурцы у нас готовы. А что же нам еще нужно для нашего сексуального оливье? Морковка. Морковка. Да. Покажи свою морковку, малыш. Ммм, какая маленькая морковка. Я люблю побольше. Ну да, это действительно маленькая. Поверь, через пару минут будет большая морковка. Интересно. Но пока режем эту. И долго ты дружишь со своей подружкой? Очень. Очень? А очень, а как очень. ты думаешь, Дэми, я с ней подружусь? Думаю, нет. И я тоже так думаю. Но ну, мое мнение может измениться, когда я попробую ее салат и, может быть, ее десерт. Десерт у меня всегда готов. поверь, скоро будут сливки. Я этого уже жду. Шаризель, мне кажется, ты забыла про морковку. я просто думала о десерте. который ты мне сегодня вечером приготовишь. Я думаю, да, если ты будешь послушным мальчиком. Я буду очень плохим послушным мальчиком. Интересно. Да. Теперь я вам дам самый главный ингредиент для этого салата. Как вы думаете, что это будет? Яйца? Да, ты угадала. Mm. Это будет много яиц. Они такие холодные. Mm. Но ну, я надеюсь, ты их согреешь. Мы их согреем. Нас двое, мы команда. Команда. Я надеюсь, я тоже буду членом вашей команды. А теперь, я думаю, нам понадобится картошка. Хм. У нас она есть. Есть? Да, а вы ее да. сварили? Да. А как Но вы ее сварили? Она очень тверденькая. Mm. Крутую. Тверденькая, как да. Э, десерт, который я тебе тоже дам вечером. Да. А вы ее уже сварили? Да. А вы что, знали, что будет салат? Предполагали. М -м, я тоже кое-что предполагаю. Интересно, что же это? Не могу тебе сказать. Пусть это останется большим и дверным секретом. сексуально делаешь? Я старалась. Дэми, тебе нравится наша идея с салатом? Очень. Ну, мне тоже нравится. Я думаю, мы кое-что забыли. Да? да? И что? Горошек? Возможно. Но я думаю, горошек под конец. Я думаю, мы забыли что-то очень твердое. А, -а, -а очень большое. Да-да. И очень холодное. Колбаска. Поможешь мне, Дэми? Конечно. Я уверен, что Дэми эксперт по колбаскам. Дэми любит колбаску. Mm. Очень. Особенно, когда она холодная, твердая и очень... Какая Дэми? Хочешь попробовать? М я очень люблю. Я бы к вам с удовольствием присоединился. Ну, если будешь послушным мальчиком, я, возможно. Я буду очень плохим послушным мальчиком. Ты будешь шлепать нас? Я буду есть салат и шлепать вас. Боже, обалдеть. Потом я буду есть твой десерт и шлепать вас. Что-то сильно вы нежно режете колбаску. Значит, у вас много сил. Они уже на исходе. Ну, оставь немножечко для меня. Это все по обстоятельствам. Если ты будешь очень хорошим мальчиком. Поверь, тебе все понравится. Хм. М -м, какие у тебя сильные руки. Хм. Мы с Дэнни ходим в спортзал. Дэнни, расскажи немножко про себя. Я фотомодель. Ты очень плохая фотомодель. Нет, очень хорошая. Может быть, очень плохая? Иногда, может быть. Ну, только если иногда. Как часто ты готовишь, Дэми? Э, не очень часто, я это не люблю. А хочешь для меня готовить чаще? Ну, разве что только для тебя. Я тебя научу готовить. Тебе понравится. Когда ты кушаешь? Ночью или днем? С тебя я готов есть все время. Mm -hmm. Так давайте, может быть, приготовим вместе и возьмем горошек? Да, я думаю, настало время для горошка. Девочки умеют открывать горошек? А, я, я попробую. Не умеет. Деми, покажи, как ты умеешь открывать горошек. Деми горячая малышка, она может все. Да, Деми сильнее. Деми да. Это было легко. Деми, я вообще не испугался. Мне кажется, у меня уже поднялось давление. Или жизненный тонус. И тонус тоже. Деми, давай хороший музык. А девочки знают, что делать. О, еще. Да. Ммм. время для самого главного ингредиента нашего салата. Что же это? Это то, в чем вы все будете сегодня ночью. М хм. -м. Майонез. Я люблю майонез, а ты? Очень. Мне кажется, я его теперь тоже полюблю. Да и помоги мне, пожалуйста. Может быть, я вам помогу? Давай. Я долго был один, поэтому я умею открывать майонез. Ммм. Вау, он уже вытекает. Какой он вкусный майонез. Блин, давайте откроем немножко. Девочки, только оставьте на салат. Конечно. Без этого никак. Да, сильнее. Да. Это самый вкусный салат в моей жизни. И теперь, мне кажется, его нужно помешать. Я тоже так думаю. Где наша ложка? Зачем нам ложка, если у нас есть руки? Руки? Ну давай. Давай, давай четыре руки. Ну да. Как вы мастерски мешаете салат. Это нереально. А, я уже чувствую, как это нереально. Дэми, мне кажется, тебе туда попал горошек. А, да. Да. Подожди. Я помогу тебе достать его, но только если к нам присоединится твоя подружка. Даже не сомневаюсь. М -м -м. Девочки, подождите. Нам еще нужно попробовать салат. И как тебе, Дэми? Очень. Очень. Классно. Ой, можно я не буду? А можно я буду? Да, и я бы выпила. Поверь, там останется очень мало для тебя. Очень жаль. Почему? Я хотела много. Много будет на тебе. Ну, я такая люблю. Мне кажется, уже пора угощать вас шампанским. А -а -а. Демми. О, бери, это твое. И угости обязательно свою подругу. Чуть-чуть. А. Чуть-чуть не вышло. С Новым годом, девушка.